Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo No vídeo anterior a gente acabou explodindo aquele... Não sei, talvez triturador, alguma coisa assim Pra gente conseguir passar aqui, então vamos ver o que tem pra cá Yeah, why are we on disposal duty anyway? Just because Shepard's team didn't make it, we have to do the crap jobs? Eles estão matando guarda e jogando os guardas aqui embaixo. Jogando os cadáveres, né? Essa aqui é aquela parte que a gente tentou subir e não dava. de tiroteio ali. Tá, isso aqui abre. Caramba, eu não consigo acertar. Ah, eu desisto. Não deve ter nada demais pra lá, não. Pera aí, tem um colete aqui, né? Vamos usar esse colete aqui, então. Vamos ver. Vou tentar passar ali, sim. Aí, quebrou uma. agora, a gente batalhou pra quê? Bom. É, acho que no final valeu a pena. Agora a gente tem granada, a gente tem aquele explosivo que a gente joga e ativa, né, com botão. Ele tá fazendo um tiroteio lá pra dentro. Vamos pegar aqui. Tá, 60 de colite que a gente ganha. Já é, peguei o capacete também. Acho que só dá pra atualizar o nosso capacete assim. E agora que eu vi essa arma aqui, a gente já tinha achado ela? Thank é, não abre, eles fecharam. Essa aqui é mais bonita do que a do Half-Life 1. Vamos pular assim pra gente não cair igual aquela vez. Tipo assim. Está autorizado. Ah, claro, ele tá falando que tá em temperatura alta e eu tô querendo subir em cima. Tá, eu abri não tem volta, então é pra cá mesmo. Tem alguma válvula aqui? Não. Acho que eu vou ter que passar. É, eu ia pular ali, acabou com O espaço não funcionou. Vamos passar correndo assim que dá. usar um pouco a 12 porque eu tô ficando sem munição na pistola. Tá, isso aqui não abre. Ó, aqui... Todos estão funcionando também. sempre. Ah, eu achei que apertando aqui ele desceria. Porque eu fiquei na dúvida se ele já tava aqui ou não. Então, calma aí. Mais um. É, acho que o cara botou essa escada aqui pra consertar a lâmpada. Pronto, acho que foi. Eita. Nossa, cara. Olha isso. Eu fui do lado dele, ele não me atacou, não fez nada. Ainda bem que eu vi. Deixa eu ver se tem mais algum aqui atrás, né? Não. vida. A gente tem essa máquina aqui. É, pra cá acho que não tem saída, não. Vai ser pra lá mesmo, naqueles ra raios ali. vamos ter munição de pistola. Essa caixa aqui não dá pra destruir, dá pra se presumir o que, é pra fazer com ela. Arrasta ela bem pra cá. Opa. Nossa, aqui foi demais. Pera, deixa eu arrastar manualmente. A tá barata tá deixando eu empurrar a caixa, cara. Que susto, cara. É, não dá pra subir ali. Acabou a nossa munição de pistola. Tem um colete ali pra gente pegar. Hum. Deixa eu matar esses caras aqui primeiro. I appreciate your help, but I'm afraid those bastards did their damage already. <coughs> if you were trying to reach the freight yards in hope of escaping, then just forget about it. The military is rounding up everyone and everything they can find, and either killing them or bringing them up here for questioning. A colleague and I came up with our own plan for escape, and we were on our way to one of the old prototype labs when we ran into them. But listen to me. If you still want to get out of here alive, your only hope may be to find my friend. <coughs> if you can get past the soldiers, find Dr. Rosenberg. With him, you may have a chance to get out of this place. Dr. Rosenberg. Ok. Tá, talvez eu deva ir pra lá, mas eu vou voltar. Que eu quero pegar o colete aqui. Tá, isso aqui não me é útil. Ó, mais um pouco de munição de pistola. Beleza. Ah, peguei munição de metralhadora também. Por aqui tem alguém, cara. Acho que só tem vida aqui. Tá, eu vou. Eu não vou entrar ali, eu já vi o guarda ali. Eu vou subir, vou ver se tem mais alguma coisa aqui pra cima. Caraca! Bichinho resistente. É, a gente não tivesse vindo pra cá. Nossa, me viram aqui. tenho também. Cara, eu vi uma voz muito vindo daqui um cara ali em cima. Dá pra subir ali. Olha o tiroteio. É pra cá, eu vou tentar entrar aqui, vamos ver. Não. Aquela ali não abre, é pra cá mesmo. Ah, beleza, abriu ali um... Tipo um atalho. Deixa eu lutar contra esses carinhos aqui primeiro. Nossa. Eu ouvi esse barulho, achei que tinha bugado alguma coisa. Tá, pra cá... Já vou te ajudar, pera aí. Tá, agora deixa eu voltar lá e pegar munição, colete, Pô, não tem mais um capacete não, cara. Eu queria mais um pra ficar com 100% de colete. Eu vou voltar agora lá na outra sala. Por aqui. Vou pegar a vida. É só isso que tinha de vida? É, só isso. Tá bom, já é o suficiente. Dr. Rosenberg. Eu acho que vai ter alguma coisa aqui dentro, mas eu vou abrir. Tá, tinha um bichinho congelado aqui. Será que dá pra abrir esse lado aqui também? Não, esse lado aqui acredito que não. É. Quebrar essas caixas aqui. vida e mais um pouco de munição. Beleza. É, acho que isso aqui é um bug. Acho não, né? Tenho certeza. Bom, eu vou olhar essa sala aqui e a gente finaliza. Um monte de cientista morto. Galera, eu vou arrastar esse cientista pra cá. I certainly hope you know what you're doing. Vem atrás de mim que talvez ele vai falar alguma coisa aqui que... Acho que o Rosenberg deve estar aqui dentro. Vamos ver. Não? Nada? É, galera, não então. Então tá, vamos tentar abrir essa porta aqui com ele. Não, eles estão matando o cientista. Ou mataram. Então é isso, eu vou ficando por aqui.